Eh, changamoto ya kwanza kabisa na ambayo ni ni kubwa ni mambo ya leadership. Leadership ni kwamba eh, watu wako kwa leadership kwa sababu ya nia fulani. Kuna yule ambaye anafikiria ukiwa in leadership ndio mahali ambapo unaweza pata vitu vya bure vya, vya bure vya kuweza kujisaidia. So eh, utapata ya kwamba some leaders are not very committed kwa mambo ya hizi vikundi, kwa sababu leadership pia itahitaji ukuwe pale. Hautasema members wakuwe kwa mkutano kama wewe hauko. So wakati ambapo unapata leaders hawako kwa mkutano, na ndio wanafaa kutuonyesha mwelekeo, nao members wanaanza ku, ku, kudidimia. E, jambo lingine ni kwamba e, watu ambao wamekuja kwa muungano wengine pia wametoka kwa groups zingine na hata wengine pia wamekuwa leaders kwa hizo groups zingine na challenge ni kwamba feel if sisi watu wa kawaida tuna uwezo wa kuhandle hata 5 million mambo kama hayo so kuna wale ambao wanafikiria hii ni chance kubwa na kama mnaweza kufanya labda mambo ya millions kadhaa kulingana na kenya ilivyo watu wengi watafikiria lazima kuna kitu hapo unakula. So unaweza pata ya kwamba kuna watu ambao wanakuja kwa kwa hizo nye, kwa hizo nia za kufikiria labda wanaweza kujiendeleza kwa hiyo. Kwa hivyo nafikiria hiyo ni ni challenge. Challenge nyingine ni kwamba kama vile nimesema everybody is coming in in muungano na mara nyingi ingawa na condition kama wewe wewe uko eh, namna hii usikuje tutasumbuana. Mtu anasema hapana, mimi ninaweza kufit. Then wakati ambapo ame amefit eh, kwa mambo ya muungano, utapata ya kwamba labda yeye ni tajiri, so anataka twende kwa pesi yake eh, so unapata ya kwamba mara nyingi eh, unapata kuna hizo uh, conflicts hapa na pale. Kwa hivyo those are some of the challenges. Mm. With time tumeweza kubuild huo uhusiano. Eh, tukianza uh, pia tuanze uhusiano na wanasiasa na uhusiano pia na maofisi za serikali, kwa sababu uh, shida ambayo imekuwa ni kwamba ukienda kwa mwanasiasa mara nyingi atafikiria unataka akupe pesa, lakini sasa tunaenda na idea hii, ndio kitu ambayo tunataka. Kama ni pesa, tuko na pesa zetu, mtusaidie kufanya mambo haya. So with time tumetengeneza huo uhusiano. E, challenge nyingine ambayo labda ningesahau ni kwamba wale watu ambao wanaishi kwa hizi settlement Nakuru ni kwamba hakuna ile ardhi ya serikali you know all the land ni ni, ni, ni private so ni, ni vile ni, ni informal lakini all the land ni, ni, ni private so wakati ambapo tunasema kwamba hebu tujitolelee tutetee huu mtaa utapata watu wengi challenge ni kwamba watu wengi wana feel uko kwa huo mtaa duni kwa sababu hali yako ya kiuchumi imetosha hapo so when tunasema kwamba sijui tutengeneze barabara sijui tufanye mataa sijui tuweke e, stima kwa manyumba kuna watu wetu ambao feel wakati ambapo utaweka mataa kwa nyumba inamaanisha huyu landlord wangu ataongeza bei na kwa hivyo sitaweza ku kuwa mahali hapa. Kwa hivyo unapata watu wengi wanashai away mambo ya kuboresha mtaa kwa jumla.